মোবাইলেৰে নচলে মোৰ সকলোতে মাথো কেমেৰা জোৰ এক কেজি মান মেকআপ সানি লৈ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত লগাই দিম দৌৰ এইজনী যে চ' বিউটিফুল সেইজনীও লাগিছে কুল হাই হেল' বুলি মেছেজ দিলেও এতিয়া মই আৰু নবনো ফুল ৰিচাৰ্জটো কৰি দেনা এটা আইফোনো কিনি দেনা ৰিলছ বনাম ফেমাছ হৈ যাম মই